ጤና ይስጥልኝ አድማጮች፣ እንደምን ቆይታችኋል? በቅድሚያም አርስተ ዜና። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የተራዘመው ሀገር አቀፍ ምርጫ ሰኔ 14 ቀን 2013 ዓ.ም እንደሚካሄድ ዛሬ አስታወቀ። ቦርዱ ዛሬ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ የድምፅ አሰጣጥ ሂደቱ የማይከናወንባቸው ቦታዎች እንዳሉም ጠቁሟል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ወታደራዊ አዛዦችን ጨምሮ 11 ከፍተኛ አመራር ከስር ከተለቀቁ ከሰዓታት በኋላ ዳግም መታሰራቸው ተገለጠ። እስራኤልና ፍልስጤሙ ቡድን ሐማስ የተኩስ አቁም ስምምነት ሊያደርጉ እንደሚችሉ ተገለጠ። 11ኛ ቀኑን ባገባደደው ግጭትና ጥቃት ከ230 በላይ ሰዎች ሕይወት ጠፍቷል። ዜናው በዝርዝር የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የተራዘመው አገር አቀፍ ምርጫ ሰኔ 14 ቀን 2013 ዓ ም እንደሚካሄድ ዛሬ አስታወቀ። ቦርዱ ዛሬ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ የምራጮች ድምፅ መስጫ ቀን ከዛሬ አንድ ወር በኋላ ሊከናወን ዳግም ቀጠሮ ተይዟል። ሆኖም ቦርዱ እንዳለው የምራጮች ምዝገባ ሂደት አቤቱታ የቀረበባቸው፣ የጸጥታ ችግር የነበረባቸው ቦታዎች የነበሩ እንዲሁም በተለያዩ ምክንያቶች የምራጮች ምዝገባው ጥናት ያስፈልገዋል የሚባሉ ቦታዎች ካሉ በእነዚህ አካባቢዎች የድምፅ አሰጣጥ ሂደቱ እንደማይከናወን ተገልጧል። ምርጫው ቀደም ሲል ግንቦት 28 ቀን 2013 ዓ ም ይካሄዳል ተብሎም ነበር። የምራጮች ምዝገባ በመጓተቱና ሌሎች ለምርጫው የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች ባለመሟላታቸው ግን የድምፅ መስጫ ዕለት እስከ ሶስት ሳምንታት ድረስ ሊራዘም እንደሚችል ቦርዱ ባለፈው ቅዳሜ አስታውቆ ነበር። पर ኢትዮጵያ በተለይ ካለፉት ሶስት ዓመታት ወዲህ ከተለያየ አቅጣጫ ከፍተኛ ጫና እየደረሰባት መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ዛሬ ተናገሩ። በተለይ በታላቁ የህዳሴ ግድብ ዙሪያ ጫናው ለረዥም ጊዜ የነበረ መሆኑንም ቃል አቀባዩ ገልጧል። ጫናው የበረታው በለውጡ ይጠብቁት የነበረውን ነገር ያላገኙ ባሏቸው የተለያዩ ወገኖች አማካይነት መሆኑንም ጠቁሟል። ኢትዮጵያ ላይ በርትቷል ያሉት ጫና ከሴናተሮች፣ ከአንዳንድ ሀገራት የ የህዝብ ተወካዮች ከመገናኛ ብዙሃን እንዲሁም እነ አምነስቲ ኢንተርናሽናልን ጨምሮ ከተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት እንደሚመጣ ተናግሯል። በሌላ መልኩ ጫናው ትግራይ ክልል ውስጥ ካለው እንቅስቃሴ ካሉት ጋርም እንደሚያያዝ ተናግሯል። በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል የህግ በላይነትን ለማስከበር የተደረገው እንቅስቃሴ በተለይ በህግ ትፈለጋላችሁ ከተባሉት ወገኖች ጋር በወዳጅነት በዝምድናም በገንዘብም በጥቅም የተሳሰሩ በርካታ ወገኖች የሚያንቀሳቅሱትም የእነሱ lobby group ጭምር አለ። ከዛ የሚመጣ ማለት ነው። እነዚህ ከነዚህ አካላት ነው የሚመጣው። እነዚህ አካላት they are based ብዙዎቹ በአውሮፓና አሜሪካ based ናቸው። አንዳንድ የመንግስት ወገንንም የሚያሳስቱበት ይዞ የሚሄዱበት ነገር አለ። ከሁለት ዓመታት በፊት ኦነግ ሸኔ ለተባለ ታጣቂ ቡድን አባላትን በማሰልጠንና በመደገፍ ተጠርጥረው የታሰሩት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በምህጻሩ ኦነግ ከፍተኛ አመራር ኮሎኔል ገመቹ አያናና ዘጠኝ ሰዎች ዳግም በቁጥጥር ስር ዋሉ። ኮሎኔሉ ባለፈው ሰኞ ግንቦት 9 ቀን 2013 ዓ ም በፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ውሳኔ ከእስር በነጻ ቢለቀቁም በነጋታው ማክሰኞ ዕለት እንደገና በፖሊስ ተይዘው ወዳልታወቀ ስፍራ መወሰዳቸውን ጠበቃቸው ቱሊ ባይሳ ለዶቼ ቬሌ ዲ ተናግሯል። ከቀኑ ወደ አስራ አንድ ሰዓት ግድም እነ ኮሎኔል ገመቹ ለመውጣት ወደ በር በሚጠጉበት ጊዜ ታጠቁ የፌደራል ፖሊስ ልብስ የለበሱ ሰዎች ቤተሰቦቻቸውን ከዛ አካባቢ አባረው ሰዎቹን በኃይል ይዞ ከዛ አካባቢ እንደተሰወሩ ነው የተነገረን። እኔ እዛ አካባቢ አልነበርኩም። ቤተሰቦቻቸው የነገሩን ይሄንን ነው። ከዛ ጊዜ ጀምሮ እነዚህ ሰዎች የት እንዳሉ የት እንደታሰሩ የምናውቀው ነገር የለም። ቤተሰቦቻቸውም አላገኙም፣ ጠበቆችም አላገኘንም። ሰዎቻቸው ከፍተኛ ስጋት ላይ ነው ያሉት። በአቶ ኪሲ ቂጡማ ስም ሀያ ሰዎችን አካቶ በተከፈተው የክስ መዝገብ በቀድሞ የጸረ ሽብር አዋጅ ተከሰው ነበር የተባሉት ኮሎኔል ገመቹ አያና በዕለቱ በመዝገቡ ከተጠቀሱት ሌሎች 11 ሰዎች ጋር ነጻ ተብለው ነበር። በምዕራብ ኦሮሚያ የጦር መሳሪያዎች እንዲዘረፉ ሁኔታዎችን በማመቻቸት የተጠረጠሩ የፖሊስ አባላትና ኦነግ ሸኔ የተባለውን ቡድን ረድቷል የተባሉ የጤና ባለሙያዎች በክስ መዝገቡ የተካተቱ መሆናቸውንም ጠበቃው ለአዲስ አበባው ዘጋቢያችን ስዩም ጌቱ አክሎ ተናግሯል። በሌላ ዜና ሁከት በማስነሳት ህዝብን ከህዝብ ለማጋጨት በማሴርና በሌሎች የወንጀል ጭብጦች የተከሰሱት እና አቶ ጃዋር የክስ መዝገባቸው የክርክር ሂደት ከሁለት ዓመታት በኋላ በ2015 መገባደጃ አሊያም በ2016 መጀመሪያ እንዲደረግላቸው ጠየቁ። ተከሳሾች የክስ ሂደቱን ለመከታተል ዛሬ የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ችሎት ቀርበው የክርክሩ ቀጠሮ ለሁለት ዓመት እንዲዘገይ መጠየቃቸውን ከተከሳሽ ጠበቆች አንዱ አቶ ቱሊ ባይሳ መናገራቸውን የአዲስ አበባ ወኪላችን ስዩም ጌቱ አክሎ ዘግቧል። በአማራ ክልል የአፍና የአፍንጫ መከለያ ጭንብል የማያደርግ ሰው ከዛሬ ጀምሮ አገልግሎት ማግኘትም ሆነ መስጠት እንደማይቻል አስታወቀም። ጉዳቱ እየጨመረ የመጣውን የኮሮና ተዋሲ ስርጭትን የመከላከል ቅስቀሳም ባህር ዳር ከተማ ውስጥ ዛሬ ረፋዱ ላይ ተካሂዷል። የአማራ ክልል ፖሊስ የሙዚቃ ማርሽ ጓድ ዲፖ ከሚባለው የከተማው አካባቢ እስከ ቀድሞ ጊዮን ሆቴል ድረስ ባለው ጎዳና በመዘዋወር ህብረተሰቡ ከበሽታው ራሱ እንዲከላከል ሲቀሰቅስ አርፍዷል። ክልል ጤና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አብዱል ከሪም መንግስቱ እንዳሉት ህብረተሰቡ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ባለማድረጉ በሽታው በክልሉ በከፍተኛ ሁኔታ እየተሰራጨ ነው። ወረርሽኙ የልቂት አድማሱን በመጨመር በክልላችን አስደንጋጭ መልኩ በአዲስ መልክ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ በመምጣቱና የሞት ምጣኔውም በዚያው ልክ ከፍተኛ ሆኗል። በጥበብ ጊዮን ሆስፒታል የኮሮና ሕክምናና ለይቶ ማቆያ ማዕከል ኃላፊ ዶክተር ሳሙኤል ሁነኛው እንደተናገሩት ደግሞ ወደ ማዕከላቸው ከሚመጡ ታማሚዎች 10 ከመቶ ከጽኑ ህሙማን መካከል ደግሞ 50 ከመቶ የሚሆኑት ህይወታቸው እያለፈ ነው። የአማራ ክልል ሲቪል ሰርቪስ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሙሉቀን አየን በበኩላቸው የተዋህሲውን ስርጭት ለመከላከል ህብረተሰቡ የጤና ተቋማት የሚያስተላልፉትን የጥንቃቄ መንገዶች እንዲከተል አሳስቧል። ከዛሬ ጀምሮም ማንኛውም የመንግስት ሰራተኛ የመከላከያ መንገዶችን የማይጠቀም ከሆነ አገልግሎት እንደማያገኝም ገልጧል። የመጀመሪያውና ትልቁ ስራችን በየደረጃው የሚገኝ የመንግስት አመራር ሁሉንም ሰራተኛ እየሰበሰበ በኮቪድ ዙሪያ ያጋጠመን ችግር መወያየት ይጠበቅበታል። ማንኛውም ሰራተኛ ያለ ማስክ አገልግሎት መስጠት አይጠበቅበትም። ተገልጋዩ ማህበረሰብም ማስክ እያደረገ መግባት ይጠበቅበታል። በዚህ ላይ ከጥበቃ ጀምሮ ሰራተኛ አገልጋይ ህብረተሰብ ወደ ተቋም ውስጥ አለማስገባት ከዛሬ ጀምሮ እንጀምራለን ማለት ነው። የአማራ ክልል ጤና ጽህፈት ቤት እንዳመለክተው በክልሉ 286538 ሰዎች ተመርምረው 11179 የኮሮና ተዋሲ ተገኝቶባቸዋል። 7430ዎቹ ከበሽታው ሲያገግሙ እስካሁን 259 ሰዎች ደግሞ በበሽታው ህይወታቸው አልፏል። የባህር ዳሩ ወኪላችን አለምነው መኮንን በላክልን ዘገባ እስከ ትናንት ባለው መረጃ መሰረት 32 ህሙማን በጽኑ ህክምና ክፍል ውስጥ ይገኛሉ። የምትከታተሉት ከቦን ከተማ የራይን ወንዝ አቅራቢያ የሚያሰራጨውን የዶቼቬሌ DW ዜና ነው። በኬንያ ላሙ ወደብ የመጀመሪያዎቹ መርከቦች ዛሬ መልህቃቸውን መጣላቸው ተዘገበ። ላሙ ወደብ ሰፊውን የኬንያ ሰሜናዊ ግዛት እንዲሁም ወደብ አልባዎቹ ጎረቤት ሀገራትን ከባህር ያገናኛል ተብሏል። የህንድ ውቅያኖስ ላይ የተዘረጋው ላሙ የወደብ አልባዎቹ ኢትዮጵያና ደቡብ ሱዳን መርከቦችን ይስባልም ተብሏል። የላሙ ወደብ የተገነባው በቻይና communication ግንባታ ኩባንያ በምህፃሩ CCCC ሲሆን ግንባታውን ከበርካታ ዓመታት በኋላ ለማጠናቀቅ 3 ቢሊዮን ዶላር ወጪ እንደፈሰሰበት ሮይተርስ የዜና ምንጭ ዘግቧል። የላም ወደብ የጅቡቲ የሱዳንና ሞምባሳ የሚገኘው ሌላኛው የኬንያ ዋና ወደብን ይገዳደራል ተብሎለታል። መርከቦቹ የመጀመሪያ መልቆቻቸውን ሲጥሉም በተከናወነው የመክፈቻ ስነ ስርዓት የኬንያ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ተገኝቷል። እስራኤልና የፍልስጤሙ ቡድን ሐማስ የተኩስ አቁም ስምምነት ሊያደርጉ እንደሚችሉ ተገለጠ አስራ አንደኛ ቀኑን ባገባደደው ግጭትና ጥቃት ከ230 በላይ ሰዎች ሕይወት ጠፍቷል። እስራኤል የጋዛ ሰርጥን ከሚያስተዳድረው ሐማስ ጋር የተኩስ አቁም ስምምነቱን ለማድረግ የእስራኤል የጸጥታ ባለሥልጣናት ምሽቱን ይመክራሉ ተብሏል። የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ይገኙበታል በተባለው ስብሰባ የአገሪቱ ከፍተኛ የጦር ሰራዊት ተወካዮች ይሳተፉበታል ሲል የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ዘግቧል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ዛሬ ጠዋት የእስራኤል ጦር ጀቶች የጋዛ ሰርጥ የተለያዩ ቦታዎችን ደብድበው ቢያንስ አንድ ፍልስጤማዊ ሲገድሉ በርካቶች መቁሰላቸውን አሶሺየትድ ፕሬስ ዘግቧል። ሐማስ በበኩሉ በርካታ ሮኬቶችን ወደ እስራኤል መተኮሱን የዜና ምንጩ ጠቅሷል። ይህ ዶቼ ቬሌ ሬዲዮ ነው። አድማጮች ዜናውን ለማጠናቀቅ አርስተ ዜናውን በድጋሚ እናሰማለን። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የተራዘመው አገር አቀፍ ምርጫ ሰኔ 14 ቀን 2013 ዓ ም እንደሚካሄድ ዛሬ አስታወቀም። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ወታደራዊ አዛዦችን ጨምሮ 11 ከፍተኛ አመራር ከስር ከተለቀቁ ከሰዓታት በኋላ ዳግም መታሰራቸው ተገለጠ። እስራኤልና የፍልስጤሙ ቡድን ሐማስ የተኩስ አቁም ስምምነት ሊያደርጉ እንደሚችሉ ተገለጠ አስራ 11ኛ ቀኑን ባገባደደው ግጭትና ጥቃት ከ230 በላይ ሰዎች ሕይወት ጠፍቷል። ዜናው በዚሁ አበቃ። መልካም ጊዜ። ጤና ይስጥልኝ።